あと2に注意してる時嘘でしょ嘘でしょえ大丈夫かな大丈夫だよ多分いろんなとこに注意してた壁とか鏡の自分の顔に対してえー、どんだけ自分のこと好きやのそうね終了せーのさあ始まりました少量チャンネルの翔太です今回は何をするかと申しますと昨日僕らは結構家で お酒をいっぱい飲んで、そのめちゃくちゃ飲んだんですけど、多分りょうちゃん多分記憶がないぐらい飲んでんじゃないかなって思ってるんですね。 <laughs> で、俺が今思ったのが、お酒いっぱい飲んで記憶がない彼に、昨日あんなこと、こんなことしたよとか言ったら、もしかして信じるんじゃないかなと思って、どうなんだろう <laughs> なので、今回は、まあ、朝起こして、いろんなこと昨日はしたよっていうことを言ったらどんな反応するか をやっていこうと思いますそしたらやっていこうと思いますひょにょ ああはいはいはい頭痛いや寝るか寝るしかないなもうそうなるとトイレ ああ気持ち悪いうわしんど <laughs> 大丈夫つらいつらいつらい座ってお水飲む飲むはいはいはい あ気をつけてなみなみじゃん大変だったんだからうんうん嘘なんかしたままず最初ここでちょっとおえってしてたしあ嘘 <laughs> え大丈夫だった大丈夫だ終了ごめん大丈夫大丈夫い大丈夫だった大丈夫えー、ごめん あと2に注意してる嘘でしょえ大丈夫かな大丈夫だよ多分、うん、笑ってた笑ってた笑ってた嘘そういろんなところに注意してた壁とか鏡とか鏡の自分の顔に対して注意してえー、どんだけ自分のこと好きやねんねまあでもね酔っ払ったらわかるじゃんそういう本性っていうしああそういうことそうそうそうそうそうそう じゃあお風呂入ろうとして、うん、あの裸になるじゃん、うん、で裸になってお風呂の中入ろうと思うじゃんでも、うん、お風呂の中入るんじゃなくて、そのまま玄関の方に開けて出て、でそのまま下行って駅の方まで向かってえどこまで行ったのえあのそこの近くのあの公園とかえー、やばいじゃんそうやばえ あでもパンツは入ってたパンツは入ってたでもねあのー、でもダメいやまあまあまあまあまあまあ、まあ、でもあのー、一応さ夏とかさ男ってその海パンじゃんでそれをパンツをさ「まあ海パンです」とか言ったらさまあまあまあまあまああれじゃないあの大丈夫まだ大丈夫じゃないこれ海パンなんですとか言ったらさまああそうか仕方ないまあバンツに見えるよねみたいななるけど <laughs> なるけどまあでもねそれはまあさそういうあそういうデザインまあ今はそうなんだねみたいななるじゃん だからまあまあそれはいいんだけどね、うん、やば終了えそんなことしてたのそうだよ大変だったわあと歯磨き粉食ってた <laughs> あの歯磨きするじゃん歯磨きしててさその歯磨きこうやってさこうやってでこうやってガラガラごくみたいなしてたよもうだからあなたのなかなか多分ピカピカやめさせてよえ 間違っちゃったんだろうね。仕方ないよ。でも多分、口に中に歯磨き粉って口の中に入れていいから、うん、あの、飲んでも平気なんだと思うよ。ね。まあ、歯磨き粉は大事。そう。えー、っていうか、裸で外出てたのうん。あ、でも海パンだから、あ、海パン、まあ海パンじゃないんだけど、パンツなんだけども、でもまあまあ、それをね、海パンって捉えるか、パンツって捉えるかって話じゃん。ね。全然覚えてない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。 そんなんなんかもう夏の江ノ島とか行ったらもうそんなやつばっかりそうだけどなんどうしたの暑いの暑いエアコンつければいいし確かまあでもねあのー、そんぐらいな日もあるようん仕方ない仕方ない久しぶりにこんな飲んだけどいいんじゃない家だしねうん、うん、ひょにょ でさっき海パンでうろつくって言ったじゃん、うん、でそのままさあの突然 UFO が現れてさそれでさバーってやってさあのあのよくさテレビであるさあの上にこうやって UFO と一緒にこうグワーンってあの黄色いライトにさマーンってなってさあのそのままさ宇宙に行っちゃってさそれでさ「あのいやでもちょっともう返してりょうさん返して」とか言ってさあのそしたらさ戻ってきてさ「あ あの宇宙人が心配してくれたのよそれはどういうこと <laughs> はあどういうこと嘘なのてってれーてれてれてれーてれんてれんてれーてれんてれんてれんじゃねえよどういうことよ口がはい りょうさんやめてよ大丈夫りょうさん何もないから何もなかったの何もなかった普通に寝てたしえどういうことそのままぐっすりしてたえ裸で外寝てたの出てません捕まりますえベッドで吐いたのだって綺麗じゃんうん綺麗 <laughs> 大丈夫誰にも心配かけてないから うんあなるほど酔っ払って記憶ない彼に何言っても信じるんじゃないかなと思って信じたもうやべえこと俺そんな感じそんなタイプだったなって思った <laughs> そんな、うん、裸で外に出るような感じじゃないと思ったのいやまあまあまあまあまあいいんじゃないたまにはいいじゃないいやいややってないでしょやってないよ よかったうんやばやばやばいよねやばりょうちゃんやばいやひょにょさあというわけで今回はですね、はい、えー、酔っ払った彼に「ああしたあしたあした」ってやったらどういう反応するかをやってみましたあわ <laughs> はい、まあ、で、結果は、うん、彼は完全信じるということで、是 <laughs> 非ぜひあの皆さんやってみてください。 <laughs> 頭もありませんごめんね大丈夫だってもうまとめよう、うん、寝て寝て <laughs> というわけでこんな感じで終わりたいと思います、はい、ここ最近、うん、僕も私もめっちゃ二日用意したよっていう人はチャンネル登録と正直マッパで 外を歩いてみたいな。 <laughs> ああ、いやいや、よくね、 <laughs> よくねえけど。 <laughs> 本当本当あの、本当本当は、本当は、本当はね、うん、そう、なんかもう夢の中でもいいからやってみたいみたいな人は、高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、ティックトックもお願いします。では、また。 スタートークです。はい。 <laughs> 俺さ、うん。まあ、寮にもそうなんだけど、見てる人たちにも聞きたいなってことがあって、ね。まあ正直、あのーすんごい大した話じゃないの。大した話じゃないんだけど、あのー聞いてほしいなって思うことがあるんだけど、まあ、てかコメントで書いてほしいなってやつがあるんだけど、うん例えばさ、まあ、好きな人とか、うん。まあ好きな俳優さん、好きなモデルさんとか想像して、 うん、想像するじゃん。うん、でその人に「学生時代モテましたか?」って聞くのね。うん、でその多分2択だと思うのそれで答える人。1つ目は「うん、あモテました」っていう人。うんうんうん、で2つ目は、うんえ「全然モテてないんですよ」とか言う人。うん、でだ誰思いだ思い出したあの好きな人。えー、じゃあ、うん 町田啓太町田啓太町田啓太がその学生時代モテましたかっていう回答でなんて言うと思う、モテましたあモテました、うんなんか俺ここで思うのがこれ聞く人が求めてるのはうんどこまでその人が謙虚さなのかなって思うあ謙虚なのかって思うのうん多分かっこいい人とか多分みみんな想像してもらったと思うんだけど、うんえ全然モテなかったんですよっていう人の方が良くない えそうえ、モテましたっていうのも、うん、うん謙虚さが欲しいなって思ったの、 <laughs> ここで思うのは俺は。全然モテてないんですよっていう方が近寄りやすい。そうなんだ。え、わからない。え、でもなんかモテま自信ある方がいいのかななんかモテましたよっていう人もさ、うん、その人はその人で、うん、なんかサバサバしてそうだなとかさ、うんうんうんうん、なんか裏表がなさそうだなとかさ、あ そういう感じもするけどな吉沢亮とかだったら絶対モテましたって言うじゃんあそうなんだじゃないだってナルシストキャラじゃんあそういうキャラなの、うん、ええー、キャラで言ってるのかもしれないまあそっかえー、モテ全然モテなかったですよって言ってほしいな俺はえじゃあ翔ちゃんは学生の頃モテましたえ全然モテないですよ <laughs> いやいや、ここはモテないって言ってほしいなって思う。モテない人と、うん、僕が好きな人だったら全然モテてないですっていう謙虚さをしてくれる人が俺は好き。でもさ、あれでしょそれってさ、あれだよね。うんその、絶対にモテてたでしょっていう人限定だよね。はあ、絶対なんか全然モテてなかったでしょっていう人にさ、うん。学生の頃モテてましたって言ったらさ、うんうんうん いやそうだねモテてません、うん、でしょうねってなるじゃんまあまあ確かに <laughs> うんまあ <laughs> それだけなんですけどえちょっとコメント欄で教えてくださいいや俺の派の人の方がいいな <laughs> けここはさ、うん、もうどっちなんだろうなちょっと教えてくださいあどっちがいいかうんどっちでもいいわ うん